¿Quién fechó esta noche a fenestra azul do mar? Este mar fugitivo de todas las ribeiras, náufrago do neboeiro que desvió o rumbo dos puntos cardinales? Ficaron las cabotas tres singladuras a sodavento. Desorientaron sus arroaces intrusos e impunes. si ningún da carrelinga para aferrar panos do horizonte. E estes eran tampoco. engayolaremos o sol. O sol era un pasado triste que se pousaba no penol.